यूपी वाले मुंडे बड़े कैम बलिए हाँ वेरी सानू ठोक के सलाम मारते जल जल जलवा है हमारा जलवा है हमारा हो यूपी वाले मुंडे बड़े कैम बलिए हाँ वैरी सानू ठोक के सलाम मारते हो बदमाशीन ब्लड खानदानी है अकड़ हाय सेरा दे ही चाल को ना दाब मानते अड़ जाओ यार गोरिए साडी लाल लाल अक बोल दी हो नाम चलदा है सरे आम चलदा नाम चलदा है सरे आम चलदा हो एक फोन बारा पीसीआर घूमती ਟੋਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਮਾਰੇ ਚਰਚੇ ਯੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਸਰੇ ਆਮ ਪਰਚੇ ਓ ਯੂ ਕੇ ਟੋਕ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੌਂਕਦੇ ਹਾਸੇ ਰਿਆੜੀ ਯਾਰ ਕਿਦਾ ਹਾਲ ਬੋਲਤੀ ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਕਦੇ ਪੜੀ ਨਾ ਰੇ ਲੋੜ ਹਮੇ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਕੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕੇ ਦਮ ਪੈ ਨਾ ਯਾਰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿਦਾ ਹਾਲ ਬੋਲਤੀ ਰੁੱਤ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਕਦੇ ਪੜੀ ਨਾ ਰੇ ਲੋੜ ਹਮੇ ਬੱਤੀ ਬੋਰ